sabi. Open na lang ako pag kailangan. Hindi mo pa marinig yung ano.

naman ma-open yung Ayaw. Ah, ah. Ewan ko, try ko Yung Oh no! You are the jump leader. Good luck. Be careful, a poltergeist is active. Get ready. LMG here. Level 1. The revived flight will arrive in one minute. almost ready. Watch out. K-9 unit incoming. The safe zone is collapsing. daw ata dito. The airdrop is coming. Dive flight will arrive in one minute. kasing mag-mute. You are the new jump leader. Good luck. I'm the new jump leader. Ay, wawanin ko yun. Walang habol. Marika, Marika, laro nyo ba si Miel? Ha? Palaro nyo si Miel? Sabihin mo, yung mga tubig just, diba? Talagyan yung tubig mamaya. Kaya nako pa siya tinatawag. Hindi nyo pinapansin. Sabihin mo nga. Sinabi mo na? Kaming party doon. Pati yung box. Pakakikot sa mga box. We can land here. Here we go. Pilipino wala? tulog na daw. Ano to? Blackout? Blackout? Pag alam siya Maliwanag. Maliwanag ang buhay. Yes, RTD. Hmm. Maano kasi, maliwanag. Ayun nga, sumita. Mm mm-hmm. Once. Sit <laughs> na lang din, ha? The revived flight will arrive. 2004. I don't know. Never battle, over up now. Never got me. Kumakaroon. Ang galing umilaw. Hmm? Ah, kalit. Almost ready. shotgun. At meron dito kanina. Shotgun. Parang may shotgun dito. Dito. The safe zone is collapsed. Namang shotgun kailangan na. HS. And dito. And ammunition. Ito. original playground uh, The airdrop is coming. i pandan kayo. Ano po? Sandali lang. Tumatakbo na ako. The revived flight will arrive in one minute. Ah, ko talaga mag-first out sa sana. Hindi first ako ilalaban. Kataban. Airdrop is in delivery. Engaging the enemies. Enemy down. Ay, malulot. Hindi. Okay. Yan. Saka lang sa kaya. Wait, wait. Um, wait lang. Sasakyan, wala akong makita. Kailangan ko to bag 3. Wala na akong Taas ng talon space. yan. Bag. Hmm. Bang makita ko. nito. Ayun, masiksik. Ito sa sakyan, eh.

naglalaro yung kami theater. Ang bilis pa mga pa, Tapos para din kang lumilipad. Matapos. Ay, naka. The is coming. Next one. Oh. 反面，反面。 Nakakuha ng kabulag. The revived flight will arrive in one minute. Ano ba yan? Ano ko yung bala mo? The airdrop is coming. Sa kayo mo ulit? Ang kote eh. na tong kinetic na isa, oh. Mahal. Kunin mo tong kinetic. Meron ba dito? Wala na dyan. Oh. Sorry na. So, yung tong isa. isa pa ako. Ayun na. Naka... Mm-mm. from turning to... out. Sakit. Bakdi. The airdrop is coming. Dapat pala ang mangyayari. Matanong ngayon. Reset. The revived flight will arrive in Nag-leave naman tayo ng zone. Forever, no. Yun, isa si eh. Ayun, sa kabila. Ayun, meron doon. Ito, oh, pakababa lang. The airdrop is coming. Ito, nandito. Pero hindi ko na lang pala yun. Bumabat May bumabaray. Nasaan ka? Nasaan ka? Sa bahay siguro. Saan? Ay, sa kabila. Ito. Ano, Nakang overboard. Sa tubig oh. Ang sa tubig, naka ano, yun oh, sa tubig. sa tubig yun. Bumaba May bumaba Uy, saan yun? Enemy Bumaba rin. Saan yun? May bumaba sandali. Hindi pa lang ako. na. Uy, pahal. Sandali. Ito pa sa likod mo. Bumaba rin na. Saan yun? Sa bahay siguro, loob ng bahay. The safe is coming. Ayun na. Drop. Airdrop has been delivered. Mm -hmm. Healing. last revived flight will arrive in one minute. Mm -hmm, yan na naman. Sniper na naman. Yun. Sabi ko tayo sa bahay. Yun sila, oh, dalawa oh. Wow. Bravo, Joy. Pasan ako Ay, meron. Napansin. pa. May nakasnipe. Hindi na, snipe ko. Nandun sa may ano. Hmm, hmm, hmm. High ground. You were the jump leader. Good luck. Hmm. Yan nga na dog tayo nahabol sa ano? Nahabol kanina. Trap po. Mm-mm. Matutulog na rin ako. Nantok na ako. Good night, Kim. Tingnan. Konsumyan. Sa, Konsumyan. sa baba. Good night, pa. Time for the mission. Get ready. Ang wala pang panggang ng pool. Ah, ganda na. Ah. Magkano ba yan? Battle pass? Ngayon, maganda yung premium. Ano may ano, unicorn. Ano? Tutak. Ano na? May premium nakalagay sa nyo. Hindi, ito ang premium lang. Parang sa ano, SP. Ah. Star Abbey. Star ano. Star Abbey. Star, gusto yung star ano. Can I let it kiss the other way and look for another day? Hindi na hagan. Mas What are the guns? Are the gun? What's are the gun? First blood. KM2. What Ay, is that? Ko. Ang ganda talaga ng bata. Oh! Sayo pa! Ano ba yun? Ito nakakagulat na naman. Ay, Marie. Tara, ano na. Jak, jak. Natutuwa masyado dun sa ano, sa battle pass. Aray, nag-cramps yung paa ko. Aray, kote. Um, aray, sakit. Sandali. Ay ko. Ah. Ang taki. Rico. Ay, ano ba? BP? Super nice. I like it. Ano The revived flight will arrive in one minute. mga tubig, mga tubig. Tapos si Butter, tubig niya, oh, wala siyang tubig, oh. Kawawa naman, napabayaan na naman yung anak mo. Ano ba yan, Ate? Natutulog ka na? Ayan, dapat pa. Bakit wala kang pasok? Ano, walang pasok, di ba? Ano, bakit wala kang pasok? Ubus ka galit. Wala, bakit? Bakit, ano wala, bakit wala kang pasok? Bakit kami? Wala desisyon ka, wala kang pasok. Bakit ngayon? Holiday ba bukas? Ang sanggip. Uy, teka lang. Sabi mo sanggip. Uy, dalawa. Saan? Hindi ko lang siya mahanap. Ayun. Pataas. Kasi nasa taas, kuya. Oo nga. Tao ba to? Kumagalaw eh. Bawasan ako, sad. Tapos nung din na sila yun, parang naka-steady lang. Pa, ano pa, kaluhod-luhod, eh luhod, ang tawag doon. Ano pala dyan? Walang grade. Grade. The airdrop is coming. Kunta pa akong RPD. the. The revived flight will arrive in one minute. Airdrop has delivered. Napagawa siya. I'm gonna let it go, we are the way and look for another day. Isn't it the same, my baby? Catching up on to the ground, no happy ever after, just disaster. Tuwang-tuwa si Tina sa ano dito sa skin na yan. Ano ba yan? Ewan ko, ganyan yung skin niya. Basta parang apoy. Apoy-apoy. Hmm. Tama niya. Mm. Oo. Ito ba? Oo. Ako, hindi, ba't Moskin oo, natutuwa siya din sa kulay. Oo. Hindi magpas. Makunin mo na tong kinetic ko. Oh. Kukuha kong kinetic. Ayun. Mana, kinetic. The airdrop is coming. Uy! Engaging the enemy. Nakaano? Paano yun? Paano siya? Tama na. 我好晒样，我用小五，安那。 Ayun siya. So, yun, yun na. Tama na yan. Hmm. Nabablock ko, sis. pala yung kanina pang takbo ng takbo. Uy! Parking skin? Ah. The airdrop is coming. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. -hmm. Pansin mo ba yun? Opo, pero wala na yung layo niya siguro. Wala na eh. Paano nagamit ko sa neighbor? Kasama niya yun. Paano lang? Tingin mo? Tingin ba natin? The revived flight will arrive in one minute. Huh? Malapit lang ba yung zone? Okay na. Pinuha niya yung tag. May nag-ano ka ng mamam? Mamam ni Butter meron na? Eh, paa. Okay. Ayun o. Oh. Uy, ano ba yan? Oh my you. gosh, nag-stop ako. nakakamo. Yung, ano yung may da- may buhok-buhok. Ay, ano ba yun? May, may grass-grass yung damit. Ah, yung ano pa, military. Military. Ay, ano ba yun? Basta grass ba yun? Dahon-dahon. Hindi ko siya makita. Ay. Pag... Yung? Ang Sino mo nga? Ano mas maganda? Ito. Yan. Ito original, no? Mm-mm. Yan, kasi ito. Mas gusto ko yan. Ang may date sana ka. Maganda yung may date. Yun Hindi ko siya binibili. <laughs> Yan, look. Ano, bakit? Nag-aalaga akong movie doon siya kagabi. Wow. Oh no. Oh no. Same. You are the jump leader. Good luck. nakita mo yung post niya? My day niya? Hindi. Nawa niya? Um. Nag-chat na sa, kinausap na sa ni Hebe. Oo. Uh-uh. Na ano ba yan? May mga death set na kasi. Sabihin, serious na siya kasi lumapit na si Hebe sa akin. Alam ko, oh, pag binabu- may nabubunot talaga ako. Iibanutin mo pa para matulog ka na makalit. Hindi ko yun, eh. Pinche right, pinche ko kasi. Bibigit ka ng mga pa. Oh my God. oh. Time Oh, I love Get ready. Grub. Annoying dia kakak Ay, hindi ako nakukuha. Hirap yan huminga. Ito, mataba talaga siya. Oh. We can land here. Oh, ganyan kataba. Ano, okay na sa, okay na ganyan ng kataba. So, yung ganyan at hindi na maganda. Yung ganyan baby talaga, te. Yung sobrang tabae. Eh. No? I don't suck in the house. all my armor. Hmm. Ako ako ng isa. flight will arrive in one minute. Oops, my baby. I woke up in my bed. Oops, may tao. Tao! Ah, ready tayo dito. Huwag po akong kausapin, sandali lang. Ito, oh. Thank you. Sandali, sandali, te. Totoo, totoo to. Medley, ano ba yun? Chip terminal is almost ready. Ay, sorry, <laughs> The safe zone is collapsing. Na? Ang dami nag, ano, dami negative comments. Ano nga? Bakit nga? Hmm? Ano bang meron? Yung parang sabi nila na parang mga sila daw mas sila na nagpugas ng pintan. Ano Ito naman, what is remaining no at hindi. Just got a well-paid job as with a little and rather cheap but I still do what? Tanket trips. Bakit kinakaya nilang magugas ng pinggan? Oo, parang ganun yung pinalabas. Hindi nila, hindi kasi nagigets ng mga nagko-comment kasi hindi nila na-experience. Mm. Sa akin ha, may relate ako sa kanila. Ito, ikaw nag-share nito sa akin ha. Ah. Well, ito nga. Eh, iba yan. Hindi yan share ko sa'yo. Yan ang na-share. Ano shinare mo? Hindi, yan yun, te. Pero, ah, uh, karelate tayo dito. Talaga pa na rin ko mamaya. Tignan mo, accidentally ko lang yan na-share. Yan i-share ko sa'yo. Wala ko malang RPD. Talaga? Nakita ako. Hmm, okay, times RPD. Oo. Oh. AK ako tsaka M13. M4. M13 lang nandito yung eh, nakuha ko. Oh, may paa na naman. Ganda ng trash. Tao to, tao to, mahal. Tao to. Hindi pala. Joke ko lang, hindi pala tao. Oo, inatrasan ako eh. Ako. Masaan kid? Ang baril. Oh, meron akong kalabaw. the enemies. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. airdrop is coming. Airdrop has been delivered. arrive in one minute. The airdrop is coming. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Help is coming. A poltergeist is active. I got shot. The airdrop is coming. Ah!